so welcome back to the new episode of Commando blogs होइन स्मिक Commando myself Commando and today is thirteen September अनि मेरो फिफ्टिन सेप्टेम्बरदेखि टुवेल्भको board exams I am kind at tense about it तर अहिलेसम्म मैले बुक एउटा पनि छोएको छैन होइन आई स्वेट टुबाट एउटा बुक पनि छोएको छैन दुई दिनपछि इक्जाम हो आइएम सो चिल्ड एन्ड मलाई त टेन्सन पनि त्यस्तो त अलिअलि छ होइन इक्जामको तर not that kind of stress about it so this is the main reason that I'm not posting videos right now so I hope you guys understand in my exams my boards are over then we're gonna go out on province 5 on province 5 or 4 like चाहिँ probably mostly explore in China, priority priority there so see you guys there now this is why I am not active on the YouTube that much so previous video, my अहिले चाहिँ two views so I really appreciate that thank you I guess my audio quality got improved because I'm using a proper mic right now तर गोप्रोको माइक चाहिँ अहिलेसम्म त एड्याप्टर नमिलेर भएको छैन होइन I'm not sure what am gonna do with that but त्यति त्यो दसैँको टाइमसम्म चाहिँ आई गेस आम गर्न गेट कि न्यू माइक त्यो new adapter new sensor so त्यतिखेरसम्म म्याभिक मिनी पनि आउँछ होइन त्यसपछि टोन सर्टहरू पनि हाल्नुपर्छ so I'm gonna be a proper traveller two three मन्थ्सको लागि सी वाट ड्रिङ्क्स होइन what light brings and what holds the futures so bye bye so welcome back to the new video of Commander Sashi Vlogs युट्युबको च्यानलको नाम पनि के थियो बिर्सेँ होइन guys today we have the new TVS RTR two hundred for the रिभ्यूको लागि दिएको छ होइन टिभिएस अपाचेले त्यसो गरेर रिभ्यू गर भनेर दिएको छ बाइक अनि we got the boys Arundeep Santosh Sagar भाइ फर द खतरा सिनेमेटिक भिडियो जस्तो बनाउने हो भोइस ओभर चाहिँ अलिक निक्ले गर्छ अनि मेरो बाइक चाहिँ सागर भाइले चलाइ घुमाउने नि <laughs> यहाँ बिबिप गरिराख रेकर्ड भइराख यहाँ बिबिप त देख्दैन मैले मामपुले खोडा चढाइन्छ गरेर गाडी त पुरै माथि देखाउँछ है त्यसले त कहाँबाट धुला हो है साँच्चै त्यस्तो छैन नि यसै त